кайсыл жерде билип коюңуз ок чыккан жерде береке болбойт канча болсо да жакырчылык автоматически жокчулук ачкачылык болуп кетет э билип коюңуз бир жерде жамандык болуп атса күнөө болуп атса ошого ыраазы болуп атсаң сен кылбасаң да шериктешсиң байлык бийлик бул колдун кири кимден гана калган эмес негизи кан төгүлбөсүн бир мусулмандын каны Қазақстандың эле бүткіл дүниенің дүйнөнүн байлығына барабар емес тақсырлар. Бұлар қандай дейді ұшылға? Кейбір дұшмандар бар, шындай ауалға қайғыға сүйін А, ушундай болуш керек эле да. Ушуну күтмөк, ушуну көрмөк да. Алиязу Алла Таалам сақтасын мындай арам ойдон, қара ниеттіктерден мұсылман адамдың жүрегі мындай болбойт мұсылман адам жүрегі дүниеде қайсы жерде мұсылман жашаса аның қайғысы менің қайғым аның қуанычы менің қуанычым ушуну бизге пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам үйрөткөн билип коюңуз бир жерде жамандык болуп атса күнөө болуп атса ошого ыраазы болуп атсаң сен қылбасаң да шеріктешсің бір жерде сооп болып атады жақсы іштер болып атат сен қылбасаң дағы разысың ба аға да шеріктешсің ошондуктан алла биз көп дуа кылайлы бул боордош элибиз кыргыз казак бир тууган деп байыртан калган ата бабаларыбыздан келген сөз Ә, біз күн сайын дуа қылып атабыз да көбүрөөк дуа кылайлы жакшы сөздөрдү айтайлы кандай ә, осы мынакей эң ең эле байлық бийлик бұл колдун кири кимден гана калган эмес негизи кан төгілмес алмаша берет келе берет жаратқан алла тағала мусулмандарга эле эмес кафырларга деле беріп келген пайгамбарыбыздын доорунан анда мурда тилкел айям нудавилуха байнаннас бул ушундай күндөр дейт алла таала кезек кезеги менен биз бере беребиз дейт قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء кимге кааласа алла таала мүлк падышачылык башкаруу өкмөт берет кимден кааласа алып таштайт бул алла тааланын иши ошондуктан ал бір мұсылманның қаны қазақстанның емес бүткіл дүниенің байлығына барабар емес тақсырлар ошон үчүн бул жердеги эл бузарлар болот қоғалаңдар болот көрө албагандар болот ал деген тууган бирөөнүн баласы же бирөөнүн атасы бирөөнүн бир тууганы ошол жаракат тартып аткан курман болуп аткан жөнөкөй нерсе эмес бүгүнкү күн болгондо дагы иншалла біздің қошынауыз андандағы жақынырағы бір туғаныбыз алла тағалам иншалла қайраттылық беріп ақыл естулік беріп шайтандың дұшмандың жаман қара ниеттік ушундай тополоң қоғалаңды қалағандардан алла тағалам өзі сақтап алардың бардығын жүзін қара қылсын әмин тез есен ушу қысқа араның ішінде жаратқан алла тағалам ынтымақ беріп тұрықтылық беріп қайсыл жерде билеп қойыңыз оқ шыққан жерде береке болбойт қанша болса да жакырчылык автоматически жоқшылық ачканчылык болып кетеді қандайдыр бір ушундай бир құдайдың немеси бул ошон үчүн иншалла бұл жақта қанша деген адамдардың қанша деген бір буюмдары баяғы тономой мародерство деген бұл енді мусулмандын шанына туура келбейт бирөөнүкү біреуге қачан бұйырды эле тешіп шыққанын көргенбіз өзгөчө мұсылмандығы мұсылман ал бұйырбайды туған ал жатып қалса дағы албаңыз пайғамбарымыз бізге ушуга тәрбие қылған көчөдө таап алсаңыз уурулук тиякта турсун жөн эле көчөдө таап алдыңыз ал сиздики эмес дагысы ал бирөөнүкү түшүп калды бирөөнүкү түшүп калды шариятыбыз айтат ошону ал дагы нар жақ бер жақ тебеленді болып кетпесін жаман нәрсе болып кетпесін бір жыл иесін ізде дейді не дейді ушундай шарияттан айланайын біреуінің буюмун ұрдаған тартып алған алдап алған тияқта тұрсын жөн эле түшіп қалған қоқыстан Ошоның иесін іздеп бір жыл іздеп тауып берген бір жылда қанша жол іздешің керек екен әрбір күні беш жол мына аманат деп мынаны айтады тазалық деп мынаны айтады укуқ деп мынаны айтады бақыт деп мынаны айтады біреунің мүлкіне қол салбайды біреунің жанына қол салбайды біреунің әуіріне қол салбайды ушундай алла тағалам кереметті бізге дин берген ұшындай динди кереметті пайғамбар мұхаммад алейхисалам алып келген біреунің мүлкіне көз артпа біреунің мүлкін шөнтегін санаба біреунің мүлкіне қол салба ошондуктан иншалла мынау үч төрт күндөн бери мынау үч күндөн бери кандай чоң кайгы болуп атат ошон үчүн көп дуа кылайлы таксырлар көп көп дуа кылайлы ажап эмес балдарыбыздан дуа кылтырайлы алар маасум саби аннаби кассаби дейт пайгамбар саби жаш балдардай жаш балдар пайгамбардай кандай булар экөө эле маасум дүйнөдөчү маасум деген күнөөдөн сакталгандарды айтат біз масум емеспіз балағатқа толғандан кейін адам баласы масум емеспіз да пайғамбарлар масум болған алар күнәден таза и балағатқа толғанға шейін балдар бар ғой ұштардың барды масум да ошон үчүн мурдатан аулиялар ушундай бір проблема болып қалғанда жаш балдарға кайрылчу екен е э, дуа кылып койчу депчи бунун дубасы пайгамбарлардын дубасындай күнөө жок да бұларда масабих деген кітап бар ошол жерде келет алла тағала өзін таныштырады жана бұл дүйнөдөгү системаны түшүндүрөт өзүн да тааныштырат мен кудаймын дейт мен сыйынууга лайықты затпын дейт менен башка бир да сыйынууга ылайыктуу зат жок дейт мен бадышамын дейт баардык мүлктүн дагы бадышасымын бадышалардын дагы бадышасы менмин дейт қашан менің бенделерім маңа баш жашаса мен аларға боорукер бадыша дайындап беріп қоям дейді райым қыла тұрған қачан мен бенделерім маңа тоң мойынды қыла тұрған болса баш иебестік қыла тұрған болса мен аларға таш бор бадыша дайындап қоям алардың қанын сора тұрған ошол учурда ө пенделерим падышаларыңарга каршы дуа кылбагыла дейт жолдомо берип атат алла таала эмне дейт ошондой заалым падыша келгенде дагы каршы дуа кылбагыла дейт падышага каршы силер дейт эмне кылына дейт силер мага жалдырап жалбырап күнөөлөрүңөргө тооба кылып дуа қылғыла мен аға өзім жетіштүү болом дейді аны қандай қылам маңа таштап қойғыла дейді ошондуктан иншалла биз баарыбыз мусулмандар тоба кылып бири бирибизге боорукер кажасадил вахид пайгамбарыбыз айткан мусулмандар бир денедей деген бир денедей бир мүчөсү ооруса баардык дене кыжалат да бір мүшесі ауырса таң атқышақты температурада уктабай өткөзөт да түндү эми десеңиз го бир бооруң ооруса же жүрөгүң ооруса же өпкөсү ооругандар мына пневмония уктай уктай берет дейсизби көз дагы кайгырат көздөн жаш чыгат кулак болсо ошого кызматта эмне кылсам ошо өпкө канткенде жакшы болот тил ага ар кимге айтат арызданып сүйлөйт врачқа айтады мындай мындай дейді қолын ары берсе пут әркім айтпайды да не қылсаң өпке өзің біл мен ішім жоқ менен деп қол айтпайды да пут айтпайды да андай деп же көз деле же тіл деле құлақ деле не болсаң ошо қол өпке демейді да пайғамбарымыз бір сөзменен түсіндіріп қойды мұсылмандардың барлығы бір денедей бір денедей бір мүшесі ауырса барлық мүшесі ошоға қамкөр ошоның ойында ошоның пікірінде болгондой дейді андықтан қазақ бауырларымызға бүгінгі күні сабырдылық ақылдылық тұрықтылық ынтымақтылық бір бірімен тура түсініп тез араның ішінде алла тағаланың берекесін беріп барына эми адам баласы екен ачуусу келгенде ақыл кетеді тақсырлар ачуусу келгенде біз ақиретті қарап жашайлы өлімді ұмытпайлы өлгеннен кейін мен тірілемін деп жашайлы алланын алдында әрбір сөзге ішке есеп кітепті берем деп жашайлы түбөлүктү алдымда ақыретім бар деп ошону куруп жашайлы бузуп жашабайлы ошого пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам таза бактылуу бейпил ырайымдуу бири бирине боорукер жашоо алып келген ошол жашоону өзүбүзгө алып келейли пайгамбарыбыздын жашоосу менен канчалык биз жакындасак қаншалық оқшашсақ қаншалық пайғамбарымыз мұхаммад алейхисаламның сүннетіменен нұрлансақ ошоға жараша ортобузда дагы мейірімді жашоо болот ортобузда да таза жашоо болот бири бирибиздин малыбызга жаныбызга ай бирибизге кол салбай бири бирибиздин малыбызды жаныбызды ай бирибизди сактап коргоп жашаганга алла субханала таала бизге ушундай таза жашоо берет бул баардыгы пайгамбарыбыздын жашоосун ыйман амали салих менен чагылтырган من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ким жакшы амалдарды мындайча айтканда пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн жыйырма төрт саат аткарып жашаса жана ал эркек болсун аял болсун айырмасы жок ким болсун айырмасы жок бирок ыймандуу болсун ыйманы бекем ыйманы ахиретке эстете турган алланы эстете турган алла менен бекем байлай турган алла тағаланың азабынан қорқыта тұрған иман болсын да біз ошондойлорго сөзсүз алла тағала айтат жашоону алла берет жашоону алла берет баардыгына мусулман мусулман эмес инсан жин айван баардыгына жашоону алла берет алладан башка эч ким бербейт ал жалгыз берет кудурети менен берет каалоосу менен берет өкүмү менен берет алла таала бірақ ошо жашоону кандай жашоо дейт хаятан тойиба ушундай таза ушундай рахаттуу ушундай бейпил ушундай берекелүү ушундай бактылуу жашоо берем дейт алла таала ошон үчүн иншаалла келиңиздер туугандар иншаалла биз бүгүнкү кайрылуубуз дагы ушул себептен эле ар бирибиз күн сайын ар бир күнүбүз өтө чоң алланын нематы ушу аркылуу ахиретибизди куруп калайлы қан мұсылман қандай болуш керек пайғамбарымыз үйреткендей біз ошол кезде біреунің қайғысына күлө тұрған біреунің қайғысына дагы унчукпай эле кое турган ал ыймандын талабы эмес ыймандын талабы колубуздан келген жардамды берейли узактабызбы дуа менен жардам берип турайлы жакшы сөз менен жардам берип турайлы бүгүнкү интернет таласында жакшы ушундай сабырдуулукка ынтымакка жакшы чакыруулар менен қолымыздан келген салымыңызды қылып тұрайлы егер де жәрдем керек болса келіп қалса анда біз алақанымызды ашып жүрегімізді ашып күтіп алайлы мынандай нәрселер туғандар қандай болбосын жаратқан алла тағалам баарыбызга жақсылықты берсин өзгөчө қазақ бауырларыбызға алла тағалам өзінің хидаятын беріп мына азыркы тополоң ушул ойдон бол токтосун ушул ойдан алла субханаху тағала шайтандын отун өчүрсүн жана элдин баардыгы эми кайра токчулук болып, жакшы бір, иншалла маңайда, жакшы жашоону алла таалам тартып